Wala tayong content. Content. Wala tayong content. Yet. Hmm. Pwede sa post 5, pwede sa post 4. Undying. Ayos nga. Kalang. Hmm. Wala na palang tubig. Wait lang. Your turn to ban. Five seconds remaining. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. ay tema natin. ah! Ayos nga. Ito yung spamin natin. Kasi hindi na tumatama yung mga hero na ginagamit natin. Naglo-lose streak na tayo. Kailangan maiba naman. Dahil annoying, annoying si Undying tsaka si Hoodwink recently, gagamitin natin sila. Pag hindi available si Undying, Hoodwink. O kaya, Jakiro. Your turn bah, to ah! ban. Lumalaki na ang ating hero pool, mga idol. Five seconds remaining. Dasel. Hindi ko naban. Nabuti naban. No, Herald Pur na lang. Five yan kagabi. <coughs> Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Easy ka lang. Easy ka lang, idol. Relax ka lang dyan, ha? So pipili sila ng babasag ng aking ano, babasag ng aking tomb. Tama ba? Nga pala, pin-comment natin. Pin comment tayo. Pin comment. Thank you, brothers. Um, <clears throat> okay. Okay naman ang ating ano, mga tropa. Yung mid, mukhang patalon. Ewan ko, wala akong lalap. Silent ni ano eh in In Joker. Sana Injoker yun. Kasi isa ko ba na ano to? Um, naging annoying din siya then The Undying oh, Undying. Naging annoying yung nakalaban ko recently. Tapos nung tinignan ko, yung trends, kasama siya Prepare sa for battle. host pick. Ah, ayos ba? Ayos ba? Kaya, inaral ko. Nanood ako ng mga players na gumagamit ng Undying. My stomach. Sumakto din siya sa trip mo. Like, like Dazzle, si si ano, sino pa ba? Si Winter Wybird na pag kinast mo lang yung ano. Ay, di, si Dazzle pala kaya dapat lumaban. Eh. Yan, katulad ni Winter Wyvern, na pag kinast mo lang yung, alam mo, yung heal mo, yung ulti mo, tsaka yung pang damage mo. 30 seconds to battle. Ayos na. Pwede ka na lumayas. on. I will. Ano pala, inuna ko to. No? Yes. Wala lang dito. Yes. my will. I'm under attack. Another corpse. the dead endure. Rotting. What? Na naman? Di mo na naman sinabi. <laughs> Hindi naman ako inform. Diyos ko, Lord. My will. Hindi na naman tayo inform. Idol! The dirge goes on. Hindi na naman tayo inform. At Patrider of late. Very good. my will. darling. Спасибо. Napasok sa trip. Ayos ba yun, idol? 차원, 원산도 ano lang, pang soul rip lang. Ah, <laughs> hindi maamit siya saan. Gaon to tayo. Ay, gaon to siya soul rip. O, o si ano yung na soul rip ko. Your middle tower is under attack. Ah, nagpalit sila si ano ng pwesto. life to take. Your middle Death marches. I will. i dead. Shampooing. nakita. Nanapak lang yung reincarnation. Your middle tower has fallen. Napap lang yung reincarnation niya, idol. Atakin mo nga. Ang <laughs> madala. Ilan na si Idol? 40. Yes. Nabigyan ko naman siya ng space. My will. My stomach rumbles. top tower is under attack. party, bro. You're late in the party. Hatakin mo, idol. Kita mo! Kita mo! Kita mo! wasn't nice. Tower Hug. Your top tower is under attack. Saan ka nagpupunta, idol? Suka naman. 1 Hindi dapat ganito. Ano na ba? Radiant's courier has been killed. Ikaw ba? Ano na bang plano mo? Kapatay na naman. Balibag ka na naman. Your middle tower is under attack. On a dark road I go. namin. Patalo na. Patalo ng mga core namin. Putang hirap patayin. Passing. Your is under attack. The pain! I have seen the future. Death. Madness. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower has fallen. Carrion. Sino nga ba yun? Si... tava do lado. walang mana. Tarantado. I foresaw your death the moment you were born. Walang mana si Idol. JJ. Push now. laban tayong mapa. Um, Batrider lang talaga yung patalon. Diyos ko, pati ako. <laughs> Kami di Batrider. Pero okay naman yung ano namin, yung line namin kanina eh. Napahirapan naman namin si ano. Raid King tsaka si ano. Windrunner. Okay. Pipe down. I thank you. bottom tower is under attack. Napindot, sorry. hamon ni... Kasi... Greetings, my friend. Wards eh. Hindi kainin yung ward. Your bottom tower is under attack. Ah, patalon yata to, idol. Patalon yata. Um, wala. Tignan, wala pa rin ito. Dapat nag-BKB Your bottom tower dapat is under attack. Your bottom tower has fallen. Patalon to, idol. Debut ng ano natin to sarap eh. Ang dying. Davis. Tanga! Mali. Bobo. Link ka, wala ka naman nato. Tapos hindi na nagalo, hindi na nag-progress yung mana niya. Your middle tower is under attack. No. Talagas talaga. Yeah. Your middle tower is under attack. My will. Soul rip. Your middle tower is under attack. Your top tower is under attack. I will. Your top tower is under attack. Your top tower has fallen. The dead endure. Your top tower is under attack. Natural, may wards, may vision yan. Your middle tower is under attack. Kasi wala na pala yung pupush eh. Wala pa tayong pupush, right? Eh. The purge goes on. something talaga dito. May something talaga dito. ignorance. Oy! Salamat sa'yo, Eric Riego, for sending 30 stars. Ha? Ah? Maraming salamat, idol. Andiyan ka pa pala. <laughs> Hindi ka nagsasalita. Pero salamat, salamat, brother. Ah, uh, saan ka punta? Tapon basura. Regeneration. Shout out kay Eric Riego for sending 30 stars. Mga idol. Teka lang, dapat na yata tayo. hells reject me, yes. Sana manalo mga idol. I be wrong. Uh, oh, oh, oh! Radiant structures are falling down the game. ganyan kakakunat? Your bottom tower is under attack. Your bottom tower has fallen. Phantom Strike. Diyan mo kailagay yan! Charagis yan! Ang kulat eh! Teka lang. Um, magbabadyahin panahon na. Ito. Ito sa akin. Ah. Yes. Why? Why? Why, mga idol, dahil pa kamo pag nagkataon? Yes! The enemy's middle tower has fallen. Your bottom barracks has fallen. Death marches. Your bottom barracks has fallen. Patay! Bambu! Hmm. Asan na yung chrono mo? idol. Whoa, look at me go! Tayo pa tayo eh. Eh, gayon eh. Tayo back tayo. Teka lang. Mukha nang madilim ah. Diba? Maliwanag. Mukha parang maliwanag. Teka lang. Ayusin ko nga yung ano. Radiant's courier has been killed. MKB na si Idol. Huwag ka magpapadarag. toxic. Your page in history ends. Nagamit mo? Nagamit. Death marches. Lamang na lamang talaga sila sa sushi. Pero pag tumagal pa ng tumagal to, idol. I Gito, will. May late gamers kami. Late gamer. My will embarrassing. make my life easier. tayo para ano, makapag-farm si Idol. time. Kaya nga eh. Hindi, eh, wala eh. Iba rin yung ipo-focus niya nun eh. Ay, Diyos ko! Talo-talo na naman! Kala nga, tanggalin ko lang yung charger ko rito. Tapos, pahinga natin. Oo. Oh. Oo. Oh. oh. oh, oh Sayang talaga, sayang. Ah, uh, check natin. Wala eh. Kaya naman sa ano. Paano kaya yun? Yung PA. Yung PA, nangyari sa'yo, idol. Namatay nang namatay si idol. Hindi na nag-farm, namatay na namatay. Siguro nagagank. Paano ba? Dapat nag-ano na lang muna siya. Basher, no? Battle Fury na lang dapat eh. Saka huli na yung basher eh. Tapos BKB. Huli na yung BKB eh. Kala ko kaya pambuhatin, buhatin eh. Kala ko kaya pambuhatin buhatin ni Idol. Kala ko kaya pang buhati ni Idol eh. Anyways, 1-1. Last game. And shout out nga pala kay Eric Riego for sending 30 stars and liking our stream. At saka kay uh, Sakuragi Sky Hanamichi for sharing and liking our stream. At saka kay Rap Gayos. And shout out din pala sa aking mga anak na si Isis, Chebel, and Baby Roo. I love you. Tawag si Daddy mamaya. Matutulog ako pagkatapos ito, pagising ko, tawag ako. Okay? And sa, at sa, sa pinakamamahal kong asawa na si Yen, I love you, I miss you, tawag ako later. Mukha ba akong madilim? Mukha akong madilim eh, no? Dito na lang nga. Total, wala namang. Hindi mo nakakorek sa charger. Yan. Ayos ba yun? Ayan. Ayos na. Woo! Science! Science and health! alliance and help. Your turn to ban. Five Last seconds game natin, remaining. third game natin. Undying pa rin. Spamin natin to. Alright? Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Um, sino ba Your turn to pick. Burst damage. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. ating monitor. Sa cellphone na lang tayo nagmo nagmo-monitor ng uh, comments kasi bumababa yung FPS. Natatalo tayo. Mm. Testing lang for a couple of streams. Ayos ba yun? ng tomb? Wala. Wala. Walang hihit ng tomb? Meron ba? My tomb is thundered. The dirge goes on. Prepare for battle. Undying counters, bad against. Okay, okay, okay, okay. Post silencer, okay. Good against. Okay, Mahajay. Okay. Looks works well win. Bad against, bad against. So far, wala naman. Shambling. 30 seconds to battle. The battle begins. Another corpse on the battlefield. Good snack. Rotting. My stomach rumbles. Last game natin, shout out ulit kay Eric Riego for sending 30 stars and liking our stream. Maraming salamat, brother. Ingat ka. my will. do well with trembling. The vile dead. Death marches. They accept this honor on behalf of storms everywhere. my will. My will. Kaso may lumilipad. Um, 4 C Idol, 6 goods level cap. tower is under attack. Um, round 1. Okay naman. So far, okay naman ang ating kills and deaths. Ah, hindi naman tayo feeder. Nakabisita naman tayo. Natulungan naman natin si ano. So, it's a great job. It's a great job The naman. dirge goes on. Um, since nasa ano, pinipressure ni Mas, ni Pongit. rotting. Pinipressure ni Pong itong mid. My will. So, pre... Pre-farm oh. ng idol. Ah. Double damage! Your middle tower is under attack. Dyer's structures are fortified. Light. Death marches. Your middle tower is under attack. Huskar is missing. The vile dead death tax. Yes. Shambling. Passing. Yes. Yes. My will. So, napabayaan naman si ano. Refarm naman si Idol Don. So, let's go. The vile dead. Your top tower is under attack. dominate yung ano, ah, taas. Magsasa ka lang. Your bottom tower Magpakasasa ka lang sa prepad na ginawa ko sa'yo. Ah, ay ba Buhatin mo kami, idol. Yan ang gusto ko. Oh, ayun lang. Rise. Si idol lang. shambling. Shambling. My will. Yes. Ikaw ang magpakasasa pinaghirapan ko. Idol. Rotting. Go. Alam on. The dance goes on. Late yung ano ko eh. Eh, siyempre, push. Kaya yung ano ko. Eh. Flash ko ulit. Ha? Radiant structures are fortified. My stomach rumbles. Under attack. The enemy's top tower is falling. night. Oh! oh glimpse back ko pa ako. Kikiki ka. Ah! Yes! Nag-glimpse ba ka pa? I The Tingnan natin ang nilaban. Interesting uh, na? Ano ba nangyari? Shambling. Bobo. <laughs> Sorry. Wala eh. Ano eh. My stomach rumbles. Dapat yata may clip sa paligid. Your tower is under attack. Dire structures are fortified. nang tinapay ka naman talaga. bagay, creeps lang naman yun. Pero hindi niya kinaya yung ano. mean it's... Uy! No hells, no heavens, Dep, dep, dep lang tayo, dep, dep lang tayo. Yes! Regeneration! tower has fallen. Gambling. was promised. Yes. Blown away. I will. Radiant structures are fortified. iwas lang tayo sa gulo, idol. Haste! My favorite customer. Iiwas lang tayo sa gulo hanggat wala pang item. Da, ah, pero kasi ang baba ng ping. I Ako, Iron. Ako, ka mapapas. Huwag I have seen the future. You're not in it. Saan nagpunta ako doon? Hindi, okay lang yan. Tama ba namumunini? Oy, oy, oy, oy. Blink, blink na agad. Yun, ayos. Shambling. fallen. One armor. One ammo. Okay. Habang dead, sta, dead spa, shout out ulit kay Eric Riego for the 30 stars, brother. Maraming salamat. Stupendous! Maglalagay tayo ng ano dyan. Follow goal ka sa ano. Sa screen natin, no? Maglalagay tayo ng... Uh, yes! Maglalagay tayo ng ano dyan. Note! Lalagay tayo na Star Star Center. Death marches. The enemy's bottom tower has fallen. bottom tower has fallen. My will. Lakas. Madilim, idol. Madilim. Kawap. Madilim ba yung camera ko? Hindi, no? Hindi halata. Hindi halata sa camera kasi natalis. Yung... Auto-white balance ba yun? Death marches. Look, a spare rib. The dirge goes on. I will... naririnig nyo ba yung hangin? Hindi ko alam eh. Pero ayun, madilim. The enemy's bottom has fallen. Madilim ngayon, dini. The dead endure. Diba? The enemy's bottom has fallen. Ang kurti na kurti na hangin. Ayan na. Napatay si... Sinong hindi napatay? Gago, namatay sila ano. Nag-uulan dito ngayon. Um, inano ko muna. Ayun, nandinig niyo Kumukulog. So, sinarak na na. The hells reject me. Double down, sorcerer. The dirge goes on. Life talagang mag-rush. Ah, ayaw na talagang mag-rush. Ay, ah, sa pa panapos yun, mga idol. Na-record natin. Ooh. Na-record natin mga good plays. <laughs> 0-7. no kills, no problem. Ha? We did a good job today. This on this game. Ah, ayos ba yun? We did a good job. Pero hindi tayo MVP or honorable mention. But at least, di ba, alam natin, I did a good job. Documented yan, brothers. Na, sisihan time! Bigyan mo naman ako ng ano. I did that. I did my best. Diba? Ayos ba yun? And, So, yun, hanggang dito na lang muna at ako'y matutulog pa dahil may shift pa ako mamayang alas 11. And maraming salamat ulit kay Eric Riego for sending 30 stars. Shout out sa'yo and liking our stream. Salamat and kay Rap Gayos at eh, tsaka sa, kay ano, Sakuragi Sky Hanamichi. Salamat sa pag-like at pag-share ng ating stream mga brothers. And shout out sa aking mga anak na si IC Chevelle and Baby Roo. I love you, mamaya tawag ako, at saka sa pinakamamahal kong asawa, Yen, I love you, tawag ako later. Okay? And mga idol, ingat kayo. At yun lang, bukas ulit, uh, same time. Ewan ko, pag ano, pag dinapuan ng ano, sipag. <laughs> Pero yun, most uh, probably same time. Okay? Sige mga idol, maraming salamat. Ingat ha. Bye-bye!